Ah, me deixe em paz! Crianças, por favor. Eu estou tentando trabalhar aqui. Você que começou isso! Ah. Isso não vai te machucar se você não parar de se mover! Ah. Uh, ok, ok. Conte até 10. Uh, ah, papyrus? Um, dois, três, um. Oh. what says <laughs> yeah.